ойынды бастайық барымен насырға кетіп қояйын болды баса берейік тура шың өмір сияқты екен бірақ ол микрофон микрофоны мықты екен Любинит. Шаура. Шаура. Э, шаурма есть и котики. Onda duy var kız. проходим. I'm sure the elevator must still be working. деді лифт жұмыс істеу керек деді нахуй вручную. а е бұл ашат соны сияқты да жоқ дейді ол, кеттік ал окна дейді пвх алюминий дейді не деген сөз нахуй емі атакам уж қорқып білмеймін ба құлақ осылады иә жарық жоқ сияқты ғой дүңгір тұр бітті ғой кеттік мынаға как Нино. оны түсінбеймін микс Ашыл. Ашыл ашылмайды Деген. <laughs> <laughs> өзім қолымды көремін түпіндікін тура графон мықты екен әдемі мықты өзім мойындырмын не ойын қатып ойын қатып жатыр не болады жақсы бірақ басқа ойындар ойнасақ сонда хору енді хору қататын жоқмын электрик урод электричествоны не будет в среду ну үшін жұмыс күні емес бола мосту вот еще. Красный сейчас ниже. А, на улицу. Стене это наша семья. Семья, семья. Тут бал шарит. Шарит. Ой, шауит. Мен қақабарам. Мен қақабарам. Қақабарам мен. И өлік. Мишень сюрик. Ой, закрыто. Ну, птищи мышка. Там пошли и не кстати. А мы мен бул жерде турмайм. Сырда эстерим Замковартиру. Иди. A, żadnych zmian. Może ma nie... No to powiedzmy. Puścić. Och, it. Продолжай сервисцы нормы. Поворотных там... А. Ёбать, курни Курный секундочку. Кризисе. Birontasi шамрад o'g'irlandi. Надо при урок проданар ашур принесел. Шатын мен. Мен басып алдым мына білмеймін Екі мың он тоғызыншы басқа түсірді көрген о фонарик а фонарик фонаригіміз бар а фонаригіміз фонарик деп ойлаймын кеттік кеттік кеттік жарық қосыш өтініш не отыр жатыр ма не секіріп жатыр құлашылар ма достар мен түсінбей жүрмін дым мынаны екі мың жиырмасыншы жылғы ма білмеймін мен бір жыл болды он тоғыз енді екі мың жиырма сингапур мықты болып тұр негізі жер дай тохом это мне смысл не алу мақсат не вообще бірақ адамдар мақсаттарымыз не мен түсінбей жүрмін тоқтатыңдар достарды тап таппай жатырмын не ме не істейміз лифт бар есікті ашамыз түсім ауруға жаман жері бір жерде подсказка бермейді тоқта тоқта тоқта бұл уақыт уақытпен ба не мына уақыт секундемен ма now 0 automation 3 дейді түсінбеймін Нажимаю клавишечку. Клавишечку. Ой, ш... Ахметьма. Ой. А, галерея. А. Behold, read. Ишь. а түсінікті бұл андай ма читерский нәрсе екен да Біз неге шоудың дым түсінбедім достар ата де арар нәрсе бар екен біздің мақсатымыз төбегіміз ше оның кім бар тоқта тоқта тоқта тоқта білдім крем секіре алмаймын бірақ мен басқа жермен келдім тоқташы мен басқа жерден серия болатын шығар деп ойлаймын екінші серия болады деп ойлаймын мынау не Closed and locked. жабық дейді таскай объявление бірақ мен жаңа жұмысшыға себебі мен дыман есімін түсініп Okay, so I need to мен get to the жерден fourth floor. четвертый этаж дейді а төрт это читерское население. Так. Милиция. полиция, милиция. Пожар. А, скон. О, какие басамыз. О. Кель, кель, кель. О, келді. Көтейік. sebuah waktu gitu klik أول ما الميكروفون ينبتني من автоматически взорванный А, тут это. Да. Едик. Тут, тут, тут, Естественно. Чуть-чуть. Üçüncü Oh Aa. Ben katkalıp öldüm. Muvaffak veysem onu tuttum. Gelip be. 967 sekund. Biz Mille, mille 영 형님 나도 지금 너무 꺾게 갔다 이제 아침에 눈바라 그러면 엄마는 지금 뭐길는길 걔는 뭔 동생이 좀 күйлекке қайттым выносимость. Бать. Симс ловит. Придержа. Schwachsinn. Was? Also was? Also was? Rettang ist. Da muss es. кеттік қайтадан ой үш жақ қалай барамыз ашыл гамма гамма қатып жатыр төртінші этажға төртінші қабатқа барып не Симса. Кет кушай, кет. Кто ж потом... Música. Жолт. Өзін айна қараймын. Кирилл дейді. Жағдайым бар ма дейді. Кирилл, кел. Баптығыр осы жерде бітірейік. Келесі видео ертең немесе арғы күні болады. Ал болған мен нұректі